خلى المدح في عايض فقط ولا رجلا تابع عايض على نفس الخطأ وأنا بقول الشطر الأول صح والثاني غلط الله عطانا العرف ونعرف الصحيح من الخطأ محد <laughs> مثل عايض على الأمداح بأفعاله غلط ما له شبيه في المواقف والمراجل والعطاء محد مثل عايض على الأمداح بأفعاله غلط ما له شبيه في المواقف والمراجل والعطا لو تجمع أهل الجود راحوا في بحر جوده نقط وإذا عطى راحت عطاياهم مراويح القطا بعض العرب ما عنده بعض العرب جوده من غير أقواله وينفذ خطط وعايض على صهوة جواد الجود بالفعل امتطى امتطى لو تجمع أهل الجود راحوا في بحر جوده نقط وإذا عطى راحت عطاياهم مراويح القطا بعض العرب ما عنده إلا بعض وجوده من غير اقوال وينفذ خطط وعايض على صهوة جواد الجود بالفعل انتطى قول وفعل ومنافسه يتعب على هذا النمط واللي زبن به يبغي الفزعات ما فيها بطا الشعر يرفع نظرته له فوق والفكر انبسط لمر طاريه لقيت اسمه على المعنى سطى يتعب رموز النثر وفحول الفصاحه والنبط يسقون ما يلقون من يمشي على نفس الخطأ